Boas estresadas, somos Santi e Alberto e volvemos unha vez máis con nosa sección Non se estresen. Hoxe comenzamos con unha serie de vídeos sobre o aborto no mundo. Concretamente, no de hoxe, vamos a tratar o aborto no mundo antigo. Comezamos a nosa viaxe coa volta polo río Nilo. É dicir, no Antigo Exipto. Sabemos, grazas ao papiro Everts, que está escrito aló polo 1500 antes da nosa era, que había cousas naturais para previr os, os abortos. Pero como non estaba moi ben visto, eh, inventáronse unha serie de anticonceptivos naturais para non ter que chegar a cortar os embarazos. É unha pasada, que tamén se encontraran en excavacións arqueolóxicas instrumentos para previr o aborto na India, en China e en Persia. Ademais, pareceme importante resaltar que non é ata o século III no que se comeza a poñer a moral precristiana de moda, que é cando se empeza a ver mal visto. Hasta ese momento No mundo greco-romano se facían abortos sin ningún tipo de problema. Na antiga Grecia non había ningún tipo de norma que castigase o aborto como tal. Era realizado por parteiras ou mulleres informadas que axudaban neste proceso. Pero como en todas as épocas, había persoas a favor e persoas en contra. E agora, cando empezamos a falar de señoros, sí, sí, sí, de señoros, comezaremos falando por Sócrates, o teórico pai da filosofía. Sócrates consideraba que era un dereito só das mulleres que non decidían os homes sobre un tema como ese. Sin embargo, Aristóteles e Platón non as tiñan tan consigo. Eran máis partidarios de que o aborto se realizase só en determinadas circunstancias. Chegamos aquí ata o pai da medicina moderna, que era un tal Hipócrates, de aí sale o xuramento hipocrático, ao cal se collen os médicos e as médicas na actualidade para todavía non realizar abortos. Este señor, por chamada de alguma maneira, non, pois non estaba a favor do aborto. Así de simple. Por último, na nosa viaxe polo mundo antigo, terminamos no mundo romano. Nesta época o aborto era totalmente legal e estaba eh, masificado en todas as clases sociais. O que sí, como boa sociedade patriarcal, era o home quen decidía se a muller podía abortar ou non, en función de se tiñan descendencia ou non. É dicir, a muller era un muñeco e daba igual que morrese no, no, no aborto, que mentras tuveran descendencia, todo correcto. Everything is right. Agora, serás muller, non se che fará ocurrir a gran idea de abortar pola túa conta, porque, como non, poñías en riesgo a descendencia familiar, ni máis, ni menos. E como no mundo romano, eh, os cidadáns eran os homes e eran que tiñan potestades sobre as súas mulleres, si elas decidían abortar, estaban facendo o mal, porque se consideraba que o feito non era o suxito de dereito, sino que era parte da muller. Vamos, que aquí o aborto era unha ferramenta que cumplía as necesidades dos homens, obviando que as mulleres tamén tiñan necesidades. Vese que en Roma non. E ata aquí o vídeo de hoxe, esperamos que aprenderades moito, se tedes algunha pregunta, e eh, poñede nos comentarios, dadelle like, e suscribídemos. Vémonos na seguinte entrega de vídeos sobre o aborto. Chao!